dowiedziałam. これどっち行ったの moído do bacon. 那么快，那个五岁。

i vodat je i svaki dan vuti na određene destinacije.